bismi illaahi iraxmaan iraxiim ilaa iyo desembar soddon iyo kowdii labadii kun iyo sagaaliyo toban sanadkii tegey markii cudurkaa loo yaqaano covid nineteen kuna caanbaxay coronavirus laga ogaaday dalka shiinaha inuu ka dilaacay waxaa sii kordhay xowliga uu ku faafay cudurkaas xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya boqol iyo konton isla markaasna dadka uu saameeyey iyagu naftigoodu ay gaarayaan boqol iyo konton iyo toddoba kun ilaa ay hadda waxaa la xaqiiqsaday hal kays oo dalkeenna ah ahna muwaadin soomaaliyeed waxaa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarraysa khatarna ugu jiraa waddamo badan uu gaari karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee kenya iyo etoobiya iyaguna uu saameeyey waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna maadaama waddamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la-yihiin kalana kulmeen caqabada aada iyo aada u badan haddana dowladda soomaaliyeed waxay isku degaysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaalah sidii ay uga hortegi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortegi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo farimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fuudeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena uu ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo waddanka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ullaahi wabarakaatu